Silah var mı? M762. İyi iyi. M762 dedik. Kaç çıktı? seri koş. Öldü o da. Onlar şu an yukarıda mı? Ne oldu şimdi? Grafikleri bir şeyler oldu. Topla topla topla topla. Dur eski haline getireyim. Yine aynı. Her yerde DP, her yerde DP. Geriye bir dakika, bir buçuk dakika var. Bari buraları toplayalım. İçimize bir şey, içimize yarayacak var. Burada. Onda 15.56 M4 falan bulamadık. Zırhları fullledik. Adam vuramıyor sanki. Zorlamayalım vuramayacaksak. etkinleştir. Yavaş yavaş kayıyoruz sanki. Aynen kayıyoruz. Yarısı bitti yarısı kaldı şu anda. Ama bu saatlere arkamızda mermi çıksın. çıksa tamamdır mermi çıktı. Bitirebiliriz. Mermi lazım olacak 5.56 bize. Atlayalım mı atlamayalım mı? Atlayalım ya da ne yapacağız burada? Motor var mı aşağıda? Buggy var. O drop'u da arkamıza vermiş. Keşke drop tarafına gitseydik. Ama geç kaldık. Paraşütle atlayınca şeyin ağrı kesin şey gidiyor. Bir şey işi şey gidiyor. Tekrar basmak lazım. bot. Topa topa tüm İran beşeri atları topla. Ehe. Aman. Arkadaşı kaldırır ki. Ne yapacağız? Onları bekleyek mi? Beklemeyek mi? Anladan nereye verdi? Bayağı uzağa verdi. Adamlar arabası da var ki. Belki buradan geçerler. Biz burada bekleyelim. Büyük buradan geçerler. Evden çıkmayalım. Ama sağ sol arka bayağı açıkta göz açıktayız ama yapacak bir şey yok. Bu adamları bekleyelim. Bay bay beyler. Kaç kişi kaldı şu anda? 12 kişi kaldı. Evet, buradaki tep ev, evlere gitsek güzel olur. Ama tepede adam var. Evde adam var. Çatıda. Ben öyle gördüm. Çatıda adam gördüm ve ne kadar da olmayabilir. Diğeri 5 kişi kaldı takım olabilir der olmayabilir de. Aynen diğeri bir kişi direkt düştü. Alan içinde başka ev var mı? Başka ev yok. Sadece oradaki ev var. Alanda. Gördüm seni. Adam şu anda beni görmedi. Koş Milika koş. Deli yürek nereye deli yürek? Adam hızını alamadı ya. Aa gördüm seni gördüm gördüm. Bir hit. İkinci hit bay bay.